जस दू लहु तसी बनी बराता जस दू लहु तसी बनी बराता कौतुक विविध हो ही मग जाता कौतुक विविध हो ही मग